Kommentar von Gochubat. Yummy. Mm. Hat da jemand Appetit bekommen? Hallo, ich bin Cora Diamond, ich bin Ink Boudoir Model und heute beantworte ich eure Kommentare auf Instagram. Ihr denkt wohl, dass wir eure Kommentare nicht durchlesen. Ich aber lese jedes einzelne durch, also überlegt euch gut, was ihr kommentiert. So, kommen wir zum ersten Kommentar. Von Rhea Red. Uff, was denn da los? Hot Hotter Cora. Wow. Vielen, vielen Dank. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. Du bist auch eine sehr heiße Schnitte. So, dann haben wir einen Kommentar vom Sven. Das stimmt. Wow, ein mega Foto und du siehst traumhaft schön aus. Vielen, vielen, vielen Dank, Sven. Er hinterlässt immer richtig schöne Kommentare. Ja, immer sehr, sehr lieb von dir. Von der Jackie Inked. Flamme, Flamme, Flamme brauchst du einen Feuerlöscher? Von der Lisa Loka, holla die Waldfee, was für ein heißes Gerät. Ja, mein Liebe, das kann ich nur zurückgeben, du bist genauso ein geiles Gerät wie ich. Ein Kommentar von Michael, so hot. Oh, er meint wahrscheinlich hot. Von Tobias, Eatside Fishing Hearts. Wow, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Top-Frau auf ein Top-Gefährt. Ja, vielen, vielen Dank. Von Armin Reh 669. Ich bin am Genießen. Ja, schau zu. Enjoy. Vom Basti. Das Bild ist ein schöner Moment. Ja, da gibt es viele Momente und viele geile Bilder. Also genieße es. Oh yeah. Kommentar von Gochu Bart. Yummy. Mm. Hat da jemand Appetit bekommen? Ein Kommentar von One Hand Gamer One. Follow no. Ja, schön, dass du mir folgst, aber du spielst mit einer Hand und was machst du mit der anderen Hand? Kommentar von Markus. Hey Schnitte, schon belegt? Ja, die Schlange ist sehr lang, also stelle ich hinten an. So, das war eine kleine Auswahl an Kommentaren unter meinen Bildern. Kommentiert fleißig weiter und vergesst mir nicht zu folgen auf Instagram, Cora Diamond. Hey, du bist ja immer noch hier. Also hat es dir gefallen? Dann like, subscribe und am besten teilst du das Video mit deinen Freunden. Bis dann!